farita arte farita inventita Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodio Mi havas multon por diri hodio al vido mi Ni tu iras ala medito por con mediti Resto con ni con medito con ni Dankon Saluton kai bon venon ania nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi el tiron el letero sendita al Teofil Kar, la nua profesia linguisto de Esperanto facte, En 1905, tre grava iaro. Mi legas el pagio quincent tridec sep. Pritiuci temo, mi volus multe paroli, mi volus consili giadi con multa e sperta e esperantistoi. Mi volus esprimi mian opinion, audi la opinio in kai consilo in de aliai. Conforme al tio, shangi mian proiecton, au peti, che aliai persone elaboru aliai in pli bona in proiecto in cotopo. Sed, pedaurinde, mi venis alla convinco, che ciu tranquilla cae sen partia consiligiado, estas ne ebla. E la lettero de signoro de Bo mi vidas tre bone, che li tutte ne desiras ec coni mian proiecton, nec pripensi, audoni ia in consilo in, sed iam antaue decidis per ciui fortoi contro batali contra cia organizo, cia ain gi estos. Carai, Citiu estas unu el la plei malfacilai leteroi, ciu in Zamenhof scribis en sia tuta vivo, mi pensas. Ciar temas pri la tiel nomata Iudaso, tiu tempe tio estas signoro de Bo, de Bofon, la homo ciu devintus defendi Esperanton, kai fin fine promociis idon sed se ni ne consideras la historian fonon, ni povas vidi che Zamenhof bone bildigas la desiron, la volon, paroli, consiligiadi, li diris, consiligi, ni dirintus hodio, cun asperta e esperantisto e por uh, plibonigi ideon por uh, trovi novan proiecton sed se nestas la volo esti cune circa utablo, por uh, ideoin, ne eblas consiligi unu cun l'alia. Do, calc foie, oni devas accepti che niai desiroi simple ne realigas, cae adaptigi, cae shangi strategion, se la proiecto au afero valoras la penon. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.